Natukileta ile kumbwa. Naomba nileta Mimi kileta stand ya kamera. <laughs> Stand ni sawa, isimame ni sawa. Lakini ikuwe na kamera ndogo. So, sasa unaimagine. You need courage. Ziko na cameras mingi kuna Alafu na, na lights tena. No. Na kuna mtu kwa masikio anakuambia sijui tunaenda break. Eh. Hey. Multitasking. No. no. I'm doing the Yes. Okay. Eh, My <laughs> yes. <laughs> dear mother, dear sleep. Oh no. Anyone surviving inside. Nimefika mahali nime nika nime switch off. Mm, maisha wili. Lakini it was nice. Kwa example sikufanya vibaya hivyo. hiyo tu word moja. Siati. Bede kwa example ni hiyo tu hiyo term pekee Hence getting 19 kwa kwanza hapo nilikuwa very ndo nikunyime ma but hiyo class yenyewe mmejaribu kabisa kama wanaweza kujintroduce mmejaribu <laughs> <laughs> Kwani maana hata tupo tunajua kutenga spell zote. Uongo. Kai. Ah, ah, ni fast learner. So you can't three months and you can't translate that already. What do you mean? Eh, unajua haukuona kwenye mali wana leo. Kwa hivi. Wewe eh, ujaona chochote. Mimi <laughs> nimekuwa nikiona. <laughs> I can tell. Class yenye ilikuwa best na Ama labda ni hiyo title niko nayo mimi the very first day unaingia kwa class you can easily tell huyu atakuwa hivi na huyu first day first day itakwambia huyu atakuwa hivi kwa class huyu atakuwa anga hivi okay kujaji kitambo. Ah, si kujaji. Eh, hapa sisi kitambo sana. Hapana, eh. Tuko eh. April. Eh. Wewe ulikuwa ushajua. Nilikuwa nishajua sasa huyu. Ngote. Sababu unamuuza tu. Sasa utafanya nini? Along the way ata, ata improve yes, but utajuanga position yenyewe atakuwa lazima huyu ashindwe na Mungu, lazima ashinde hivyo. Unajienda opposite. Ria. Ria. Ria.